اور پوری مصر اور جناب بغداد اور بسرہ کے اندر آپ کے جو ریشم کا کپڑا جاتا تھا تو آپ نے پوری بھری ہوئی اشرفیوں کی تھیلی وہ استاد کو بطور تبرک کے دی کہ ماشاءاللہ اللہ آپ نے میرے بچوں کو حافظ قرآن بنایا اور بچے پر اتنی محنت کی آپ کی خدمت اب انہوں نے جب وہ لی اور لے کر دیکھا تو وہ تو دیروں دینار سے بھری ہوئی اب ظاہر ہے کہ لوگ عام طور پہ تو قرآن پڑھانے والے حافظ جی کو اتنے پیسے کہاں دیتے ہیں کہاں دیتے ہیں مہینے کے پچیس ڈالر دیتے ہیں دیتے بھی چار باتیں کرتے ہیں جی بڑے پچیس ڈالر آفس صاحب زیادہ ہیں آپ بیس ڈالر نہیں کر سکتے ہاں؟ بلیک بوسٹر بلیک بوسٹر ہی ہے نا وہ فلمیں موویاں ملتی ویڈیو ملتی وہاں بلیک بوسٹر کی ویڈیوز کی موویاں دیکھ دیکھ کے تین تین سو ڈالر کا ہر مہینے کا بل دیتے یہ میں اپنے اپنے مدرسے کی بات کروں یہاں پر ایسے بچے پڑھانے کے لیے لوگوں نے بھیجے پچھلے سالوں میں اور یہاں پچیس ہزار روپے جھگڑا کر رہے ہیں کہ جی آپ فری نہیں کر سکتے مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں تو فری ہونا چاہیے سب ماشاء اللہ اللہ کے گھر میں سب فری ہونا چاہیے تبھی اللہ کے گھر سے لوگ جوتیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ اللہ کے گھر سے اٹھائی تیرے گھر سے تو نہیں اٹھائی اور لکھا پنجاب میں کسی دیہات میں چور آئے مسجد کے اندر مسجد میں آ کے انہوں نے سارا اسپیکر پہ وہ سارا اٹھا کے دے گئے اور ایک پرچہ لکھ دیا ممبر پہ رکھ دیا چوروں نے صبح فجر میں لوگ پہنچے تو اسپیکر وغیرہ سارے غائب ساری مشینری اٹھا کے لے گئے اور وہاں لکھ پیپر پہ کیا لکھا ہوا ہے لکھا اللہ کے گھر سے لے جا لے کے جا رہا ہوں تیرے باپ کے گھر سے نہیں ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کرنا تو اللہ کے گھر کو اتنا لاواری سمجھا اللہ کے گھر ہے بھائی تو یہاں پچیس ڈالر پہ جھگڑا کرتے تھے ہم نے کہا یار پتہ نہیں غریب ہوں گے بہت زیادہ ہم نے کہا یار یہ فارم زکوٰۃ فارم ہم نے بنایا ہوا ہے یہ زکوٰۃ فارم فل کر دیں پھر ہم تاکہ صدقے زکوٰۃ کی جو تملیغ تدبیر کر کے اس میں سے آپ کی فیس دے دیا کریں نہیں نہیں وہ تو آپ کو پتہ نہیں وہ تو شرم آتی وہ اچھا نہیں لگ رہا ہم زکوٰۃ نہیں دیکھیں آپ جب اتنے غریب ہیں تو زکوٰۃ کے مستحق ہیں مدد کریں گے نہیں پیپر لے گئے پیپر کا جواب نہیں آیا تو ان کے ایک پڑوسی ملے کہتے کس کی بات ہو رہی ہے فلاں کی بات ہو رہی ہے وہ پڑوسی کون تھا اس کے ہی اسٹور تھا بلیک بوسٹر کا کہتا ہے یہ تو ہر مہینے تین سو ڈالر یہ جو خاتون آتی تین سو ڈالر یہ بل رہتی ہے اس کا ویڈیوز کا پہلے ویڈیوز کا دور تھا کہ اتنی دس آٹھ آٹھ لے کے جاتی ہے میں کہ بی بی آپ ماشاءاللہ بہت دیکھتی کیا کریں بچے اسکول چل جاتے ہیں کوئی ہوتا نہیں صبح سے دوپہر شام تک جو ہے بس ٹائم پاس کرتی ہو سکتا ہے بے تقریب وہ سن بھی رہی ہوں دیکھیے بھائی بی بی اصلاح کر لو اپنے خدا کو دھوکہ نہ دو جیسے میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں خدا کو دھوکہ نہ دو آپ جو ہے یہاں آ کے اللہ کے قرآن کے بارے میں اتنے قریب ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ بحث کرتے ہیں لیکن دنیا کی چیزوں میں بلکہ ایسی چیزیں جو خدا اور رسول سے غافل کرنے والی گمراہی کی چیزیں وہاں پر اتنا خرچ کرتے ہیں آنکھیں مند کر ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ جب وہ اشرفیوں کی تھیلی دی انہوں نے دیکھی تو دیکھا کہ حضرت <laughs> آپ نے بہت زیادہ کر دیا یہ آپ یہ نہیں ہے بس تھوڑا بہت کہتے میں نے کون سا اتنا بڑا کمال کیا ہے تو بس آپ کے بچہ جو قرآن ہی پڑھا ہے میں نے آپ یہ رکھے پر میں کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود قرآن کے عالم حافظ ہو کر آپ کی نظر میں قرآن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے آپ اس کو قرآن کی اس دولت کے مقابلے میں زیادہ سمجھ رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں میں ساری دنیا بھی کائنات بھی درائم دیناری سے بھر کے تمہیں دیتا جو دولت آپ نے میرے بچے کو دی ہے قرآن کریم پڑھانے کی یہ دولت کا میں حق ادا نہ کر سکتا تو امام صاحب اس کا مطلب یہ کہ خود قرآن کی قدر و قیمت آپ کے دل میں نہیں ہے لہذا آج کے بعد اب میں اپنے بچے کو آپ سے کنٹینیو نہیں کروں گا میں استاد بدلوں گا وہ جو خود قرآن کی قدر و قیمت بھی سمجھتا ہو آپ اس درم دنیر کو زیادہ باقدر سمجھ رہے ہیں اپنے قرآن کی تعلیم کے مقابلے میں استاد ہٹا دیا کہا کہ آپ کے اندر جو جذبات ہیں کہ قرآن کی آپ بڑی بات نہیں سمجھ رہے پڑھا دینا اور کہہ رہے کہ تھوڑا سا دے دو نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود جب قدر نہیں تو میرے بچے کے اندر اس کا کیا اثر آئے گا استاد چینج کر دیا اور آج جو حافظ صاحب تھوڑے پیسے لے لیں تو آپ کہتے دیکھو یہ اللہ والے ہیں پہنچے ہوئے کتنے اللہ والے کو بیس ڈالر پہ پڑھاتے وہ فلاں قاری صاحب تو پانچ سو ڈالر مانگتے ہیں بھائی کہ مہینہ بڑھانا بچہ میں نے سات دن پانچ سو ڈالر دو وہ دیکھو کتا ادے دنیا دار پیسے مانگتا ہے لیکن آپ نے یہی دیکھا وہ قرآن کی دولت تمہیں دے رہا ہے قرآن سارے علوم کا سرچشمہ ساری سائنس ٹیکنالوجی آپ کی وہاں سے نکل رہی ہے تو یہ قدر و قیمت تو کہنے کا مقصد ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نہیں قدر و قیمت اس کی قرآن کریم کی سمجھو اسے تو ایک عالم فرمایا کرتے تھے کہا کہ یہ جو جو تراویاں سناتے نا جو حافظ آپ کے یہاں ان کو سونے کے اندر تولا کرو سونے کے اندر ایک پڑھنے میں حافظ صاحب کو بٹھاؤ دوسرے میں سونا بھرو اور برابر کر کے وہ سونا اس کو دیا کرو کیونکہ قرآن کریم آپ کو سناتا ہے اور تیس دن بلا ناغا آپ کو قرآن کریم سناتا ہے نہ وہ بیچارہ بیماری کو جانتا ہے نہ کمزوری ذوف جانتا ہے نہ بے آرامی جانتا ہے وہ مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے روزانہ روزہ اس نے بھی رکھا ہوتا ہے سیر افتاری اس نے بھی کرنی ہوتی ہے لیکن آپ کو پورا مہینہ جو ہے وہ ٹلی کی طرح قرآن سناتا ہے اور آپ پیچھے کھڑے قرآن سن رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا حق ادا کر رہے ہیں اور آخر میں تراوی جب دینے کے پاری آتی ہے اب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں چندہ کٹھا کر لو جیب میں سے نکالتے ہیں سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے یہ ڈالر کا نہیں یہ پانچ ڈالر ہے اس میں سے مرا مکہ جو ہوتا ہے غصہ سا نوٹ وہ نکالتے ہیں وہ سوچے پانچ کاؤنٹ نہیں ہوگے شاید چار کاؤنٹ ہوں گے حالانکہ کاؤنٹ پانچ ہی ہونے وہ نوٹ دیتے ہیں یار آفت جی کے چندہ اور آفت جی یہ پانچ ڈالر یار آپ نے پانچ ڈالر دیا آپ تو پانچ سو کے آدمی ہیں نہیں اللہ قبول کرنے والے اللہ قبول کرنے والے اللہ قبول کرنے والے تو ہیں کہ وہ ضرور دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو دیا کیا اور یہ کیا دے رہا ہے میرے قرآن کے نام پہ ہر چیز نوٹ ہوتی اس لیے اپنے اخلاق کردار کو انسان درست کرے کہ حافظ قرآن قرآن کا حفظ سینے کے اندر اور زبان سے اس کا اجرا یہ معمولی دولت نہیں ہے یہ معمولی دولت نہیں